真是糟糕，真是可我让你难你的，让你高兴的。你一笑，你不怪你。就是糟糕，真是可笑。让你我过的，让你高兴的。上帝保赐，让场面变作一切的平安，一切。

拜师学艺，勤学甘心，大丈夫要立高志行。他刚才手脚吧。